मला ना लहानपणापासून मराठी चित्रपटांची अत्यंत आवड आहे म्हणजे I can not even stress enough on the fact and now whenever I see those movies मला एकदम नॉस्टॅल्जिया होतं सगळं लहानपण आठवतं सो माझी number one favourite movie Marathi चित्रपट होतं बिंधास्त बिनधास्त चित्रपट म्हणजे कॉलेज गर्ल्सची कहाणी आणि प्युअर आणि अनकंडिशनल लव्ह आणि फ्रेंडशिपची कहाणी आहे त्यात मला शर्वरी जमनीसचं काम खूप जास्त आवडलं आहे आणि स्टील लव्ह नंबर दोनवर अशीही बनवावं त्यात त्यांची सत्तर रुपयाची उधारी किंवा अशोक सरावा अचानक म्हणतो आय लव्ह यू सेंटचं नाव आहे सेंटचं हे सगळे पंचेस आजही हिलेरियस आहेत नंबर तीनवर आपल्या सगळ्यांचा आवडता तात्या विंचू झपाटलेला म्हणजे तात्या विंचू इज माय स्पिरिट ॲनिमल माझा आत्मा तुझ्यात आणि तुझा आत्मा बाहेर इट्स द बेस्ट आणि नंबर चार म्हणजे मी खूप मोठी भरत जाधव फॅन आहे सो त्याचा सगळ्यात मोस्ट फेवरेट चित्रपट माझा इज uh, खबरदार त्यात निर्मिती सावंत आणि भरत जाधवची केमिस्ट्री फाडू आहे तोड आहे भारी आहे so let us know in the comments तुमचे लहानपणचे फेवरेट चित्रपट काय आहेत आणि आजही बघून ते कसं वाटतं is it giving you nostalgia and all of that Thank you.